los aspectos sobre la unidad, sobre el Congreso, cómo se está eh, desarrollando el Congreso, que tengo que recordar que es el 20 Congreso Nacional Espírita, con el lema Espiritismo como filosofía de vida, que se está celebrando en Campe, organizado por la Federación Espírita Española y que, bueno, eh, nos permite poder eh, tener unos, un contacto y un intercambio de ideas con compañeros, no solo españoles, sino, como es tu caso, venidos desde fuera, ¿no? Para aquellos que no conocen a Carlos Campetti, decir que es periodista, posgraduado en Marketing y Administración de Negocios, expositor espírita brasileño y miembro de la Junta Directiva de la Federación Espírita Brasileña y colaborador del Consejo Espírita Internacional. Ha publicado artículos en varias revistas espíritas de distintos países, ha participado en entrevistas de radio, televisión, ha desarrollado, como decíamos, conferencias, seminarios, cursos, y ha participado en la organización de congresos y encuentros espíritas tanto en América como en Europa. También tiene una, ha tenido una participación y esta tarde todavía tiene otra ponencia eh, a desarrollar sobre, sobre, los distintos temas relacionados con el lema del congreso. Pues como un bienvenido y vamos a empezar diciendo que bueno, a lo largo de tantos años de divulgación espírita ¿Qué valora más Carlos Campetti, el método de divulgación o los resultados prácticos de la misma en cuanto a su proyección social? Quiero agradecer por la oportunidad de estar con vosotros y poder compartir este momento de, intercambio de ideas en torno al espiritismo codificado por Allan Kardec, Bueno, lógicamente que es muy importante la metodología de divulgación para poder alcanzar los distintos públicos atendiendo a los intereses de la gente pero si no produce resultados, ¿no? es porque la comunicación no está efectiva. Así que los resultados son fundamentales, en el sentido de eh, no propiamente hacer a la gente espiritista, porque este no es el propósito, sino que la gente conozca los conceptos espíritas, que en realidad son los mismos conceptos que nosotros hemos recibido por intermedio de diversas revelaciones en el mundo, en distintos pueblos, e que Jesus reuniu em aquele que quedou conhecido como o Evangelho e, que nos propõe o amor de uns hacia outros e o respeito por nosso semejante, inclusive eh, incluso o respeito por as distintas crenças, formas de ver e de viver. Então, o Espiritismo eh, propugna naturalmente é, alcançar a gente el sentido de informar-lhes que são espíritos imortais, todos somos filhos do mesmo Padre, por lo tanto somos hermanos, e que nos cabe aprender a viver desta forma para então ter eh, mais felicidade no mundo, mais paz, mais tranquilidade e mais confiança de uns em relação a outros. Si la comunicación espírita alcanza este propósito, magnífico, ¿no? Y por esto tenemos que naturalmente utilizar los mejores métodos disponibles para hacer llegar a la gente este mensaje que nos propone el espiritismo. Sí, bueno, continuando quizás un poco con la primera pregunta, pues con la doctrina espírita es instrucción y amor, como muy bien comentabas, ¿cómo podríamos armonizar estos dos conceptos? Lo que es la praxis, lo que es la práctica de la fraternidad del amor, con lo que es el conocimiento, sin, tener una, sin dar una excesiva prioridad a uno sobre el otro por los desequilibrios que se pueden producir, tanto si existe mucho conocimiento, mucho eh, trabajo intelectual, pero se, se, trabaja poco el aspecto armónico, el aspecto fraterno, y de la misma forma cuando solo es buena voluntad, buenos principios y buenas intenciones, pero falta la base del conocimiento. ¿Cómo, cómo consideras, Carlos? que eso se podría armonizar, que quizás no sea muy, muy fácil. Sí, el Espíritu de verdad en el Evangelio según el Espiritismo nos transmite un mensaje que quedó muy conocido entre los espiritistas y nos dice, entre los espiritistas, nos dice, espíritas, amaos e instruíos. O sea, hay la necesidad del equilibrio entre las dos cosas. Es importante amar, y por esto está en primer lugar. Y para amar la persona no necesita tener ilustración, vamos a decir, un gran conocimiento, una gran cultura. Amar es algo espontáneo de la vida, pero en el Evangelio según el Espiritismo, nosotros también encontramos la orientación de la espiritualidad afirmando que debemos creer en Dios, pero sabiendo por qué. El espiritismo es uma filosofia de vida muito racional, nos propõe uma fé, uma fé que não é, é cega, a fé é racionada em Espiritismo. Por lo tanto, necessitamos compreender o que estamos fazendo. Amar, sim, mas por que amar nosso semelhante? E, e, auxiliar em todos os aspectos ele que necessita, pelo se sabemos por que estamos fazendo, somos mais donos de nossas ações. Por lo tanto, cabe ao espiritista estudar Estudar de preferência incluso todos os dias. Conhecer o Espiritismo em sua base, conhecer a obra de Allan Kardec, as obras que são complementares, que vieram depois, recebidas por outros médios e escritas por autores encarnados, ler revistas que tragam eh, conhecimentos de explicação dos conceitos espíritas é fundamental para o espiritista, para que ele sepa de que se trata. E tenha condições de hablar com a gente e em exercício ejercicio de este amor, ele tenha condições de auxiliar com consciência a seu próximo. pero comprender que em el momento de auxiliar a semelhante que tem uma necessidade, não lhe cabe perguntar se é espiritista ou não, se é cristiano, se tiene qual o tal religión, isto não importa, não? Porque o amor trasciende efectivamente todos nossos prejuízos. E é por isso que Allan Kardec nos ha proposto que fora da caridade não há salvação, porque a caridade não tem fronteiras, não está ligada a nenhum tipo de religião, a nenhum tipo de partido político, de qualquer cultura, de nacionalidade. A caridade é universal e esta é a proposta fundamental que nós encontramos tanto em Jesus, que nos recomenda amar a nosso semelhante como a nós mesmos e a Deus sobre todas as coisas y el Espiritismo, una identidad perfecta, cuando nos dice para practicar la caridad, que en el momento de practicar la caridad, ser el bien al semejante, nosotros estamos amando a Dios. Correcto. Bueno, siguiendo un poco en la línea de lo que estamos eh, comentando, ¿sería posible llevar el Evangelio en el hogar al Evangelio en el centro espírita como base para fortalecer la fraternidad entre sus miembros y el desarrollo de proyectos espirituales fecundos y de largo recorrido? porque muchas veces hablamos del Evangelio en el hogar, pero a veces nos olvidamos que, bueno, que aunque acudamos al centro espírita, a unas clases, a una metodología, un día al estudio de la mediunidad, otro día al estudio del Evangelio, etc., pero también que, no sea un evangelio solo teórico del centro espírita, sino que traslademos, que le demos tanta importancia al evangelio en el hogar como al evangelio que debemos de aplicar y vivir en el mismo centro espírita. Sí es, vale las dos, dos vías, ¿no? Es muy importante la persona tener un punto de encuentro, un sitio en donde se reúne con personas que son afines, que tienen los mismos propósitos, para fortalecer eh, sus convicciones y encontrar un campo de ejercicio incluso ¿no? de aquello que está aprendiendo. El centro espírita es muy importante dentro de este proceso para la persona que desea estudiar e practicar o espiritismo, pero não pode olvidar a família. La familia es nossa primera tarea, es nuestro primeiro compromiso e llevar el Evangelio hacia dentro do hogar é fundamental. Pero em dia já vamos compreendendo que necessitamos fazer um pouco mais que esto. Hay que estudiar el espiritismo con nuestra familia, tanto en el centro espírita como en nuestro hogar. E em relação a isto, sem ânimo de forma nenhuma de fornecer modelos ou querer fornecer exemplos, não? Pero solamente para comentar um hecho que eh, ocorreu de uma forma inspirada por la espiritualidade, eh, vivendo em, em distintos países em função da profissão de minha mulher, que é diplomática, já tivemos oportunidade de estar em sítios em onde ou não há centros espíritas, ou a vezes eh, é, hay algunas dificultades naturales de adaptación, uno llega, no es conocido, tienes algunas dificultades con el tiempo y también encuentras distintas situaciones eh, vibratorias en, en, el sitio en donde llegas. ¿no? Y en un cierto sitio donde fuimos a vivir, había un ambiente muy cargado en la casa eh, que habíamos alquilado. ¿no? y después descubrimos que, la casa tenía algunas dificultades por el antiguo morador que tenía ciertas prácticas eh, no muy espirituales, ¿no? vamos a poner así y naturalmente el ambiente estaba frecuentado por espíritus inferiores que son atraídos por estas situaciones de desequilibrio y ellos estaban ahí como moradores, los, los moradores encarnados se fueron, pero los espirituales, algunos se quedaron ahí. nós outros com a mediunidade os percibíamos, não? e minha mulher recebeu a inspiração de um espírito familiar de fazer uma leitura de espiritismo, además de evangelio uma vez a semana, uma leitura diária do espiritismo em casa. e lá naturalmente tuvimos uma dificuldade porque minha hija em aquele entonces eh, estava descobrindo o espiritismo e e não queria saber dessa leitura diária, não? E eu não via a forma prática de fazê-la. Como encontrar um horário que a família esteja junta todos os dias? A mim se me figurava impossível. Então, decidimos que não, que não poderia ser. E minha mulher insistiu durante algum tempo, talvez uns três meses, e se olvidou do assunto. E nós outros nos olvidamos do assunto. Passados outros três meses, mais ou menos, eu a aos espíritos, não? Mira a, a petulância, não? como se pudiera rezongar a los espíritus. Pero estaba molesto porque el ambiente no, no mejoraba. Entonces le dijo a los espíritus, mira, nosotros estamos aquí, yo trabajo en casa haciendo textos, hablando con la gente, ¿no? Con, con email, estas cosas todas, sobre el espiritismo. Yo estudio, nosotros hacemos el evangelio en el hogar, leemos el evangelio muchas veces antes de acostarnos, ¿no? Hacemos, y el ambiente no, no, no, no mejora. y, usted no está cumpliendo la parte de usted. Nosotros estamos, pero vosotros no. Y entonces el espíritu familiar este se aproximó y dijo, nosotros estamos cumpliendo nuestra parte, vosotros no estáis. Entonces le dije, pero ¿cómo no? Voy a tener que repetir todo, ¿no? Y él dijo, no, no necesito repetir, basta recordar, están haciendo la lectura diaria. Y entonces, bueno, ahí mi hija sería voto vencido, ¿no? e tuve que aceptar a ideia da leitura e começamos esta leitura para resumir, há já aproximadamente 10 anos e lá hacemos quase todos os dias da semana. nós hacemos o dia, por exemplo, que vamos ao centro, chegamos muito tarde a casa, se parte da família já está dormida e temos um hijo que é autista. e ele se senta todos os dias para participar conosco nosotros de la oração, de la de livros espíritas que vamos lendo página a página naturalmente e comentando com a família. Isto já se vê assim, assim que é possível fazer uma leitura, um estudo diário com a família dentro do hogar, además da participação em la casa espírita e además do evangelho uma vez por semana. Sim, muito interessante a anécdota. Considera que a ideia anterior continuando con, la cuestión, coincide con aquella máxima de Jesús en la que se expresa los discípulos, se les reconocerá porque se amaran los unos a los otros. Y si esto es así, ¿de qué forma se implementa en Brasil la unificación y fraternidad interna entre los componentes del centro espiritual? Mira, hay eh, todo un trabajo organizado, en el intento de eh, unir a los espiritistas para que la unificación se produzca como un fenómeno natural. Isto é um grande desafio porque depende muito de nós E Leon Denis afirmava uma vez que o espiritismo seria aquilo que os homens hiciéramos de ele. Naturalmente, eh, Leon Denis estava tratando do espiritismo como um movimento, porque há dois aspectos que devem de ser considerados. O espiritismo codificado por Allan Kardec, utilizando a metodologia de comparação das enseñanças dos espíritos, para poder, então, é elegir os conceitos que são mais conformes à razão e que puderam formar a base da doutrina de tríplice aspecto, que seria ciência, filosofia de consequências morais, como Allan Kardec ha com a espiritualidade superior. E então, eh, nós vemos que há esta base que é a doutrina dos espíritos, vamos a poner assim, considerando que outros também somos espíritos encarnados, pero não temos a autoridade de tocar em este cuerpo doctrinário que é transmitido por la espiritualidade, ou seja, os livros de Allan Kardec não estão para ser reescritos. Podemos fazer outros livros agregar e tal, recibir incluso nuevas revelações ou aspectos que desenvolvem aquilo que já está puesto eh, por la espiritualidade anteriormente. Allan Kardec ha dicho y el espiritismo no dijo la última palabra, porque la evolución sigue, ¿no? Pero en términos de movimiento, nosotros hacemos del espiritismo conforme nossas nuestras posibilidades, y ahí está un gran desafío para no repetir las equivocaciones del pasado. Así que estamos trabajando en el sentido de seguir la orientación de Allan Kardec cuando él propone que las instituciones espíritas sean independientes administrativamente, o sea, que tenga su cuerpo directivo Independente do Movimento espírita. Cada instituição, e que a instituição siga as propostas do Movimento espírita se quiere, se a junta Diretiva o decide, porque deve de preservar sua autonomia, Lo que nos une é o ideal espírita que está na la codificación en livros e y que aprendemos efetivamente e incorporamos. Como nossa capacidade de aprender é relativa e é diferente, distintas de pessoa a pessoa, e naturalmente de grupo a grupo, vai haver diferenças, pero não necessariamente divergências, não necessita haver divergências. Diferenças são naturais. E então nos encontramos na proposta espírita formando a união de los espiritistas, onde possivelmente haja distintos pontos de vista pero os pontos de vista individuais são renunciados em favor da proposta maior, que é efetivamente a la união por el amor de uns hacia outros e, por lo tanto, a unificação das instituições espíritas que preservam sua independência administrativa, pero que se reúnem periodicamente para discutir as diretrizes do movimento, para proponer ações que sejam efetivas tanto para eh, o estudo la vivencia del espiritismo y por lo tanto su divulgación, especialmente por el ejemplo. Correcto. Carlos, vienes participando desde hace mucho tiempo en la divulgación del espiritismo de España, en el territorio español. ¿Podrías hacer un balance y, ver si existen avances? ¿Cómo observas como, como, como observador, la redundancia, que vienes de, de, otro país? ¿Cómo ves el espiritismo español? ¿Avanza? ¿Retrocede? ¿Se estanca? Eh, Avança en unos aspectos, pero en otros, ¿cuál es tu impresión? Avança sim, e já tuvimos uma currança do movimento espírita que foi mais grande do que temos hoje, e, eh, pero eh, tuvimos eh, go governo ditatorial no passado e os espiritistas foram perseguidos, como sabemos, e há notícias de que havia mais de, de 200 casas espíritas em Espanha e alguns aventam que a cifra era mais grande que isto, não? bastante mais ampla. Pero com a persecução política, os grupos foram desaparecendo. Pero depois de uma labor mais recente, de los espiritistas, muito especialmente Don Rafael Molina, do González Molina, trabalhado muito para que o espiritismo fosse de novo reconhecido oficialmente na Espanha. Se logrou isto e de aí para cá o movimento só vem crescendo. E a concienciación a respeito da importância da união dos espiritistas está, se está ampliando cada vez mais. Isto é visível, com o trabalho focado por la Federación Espírita Española em la divulgación efectiva del espiritismo como propuesto por Allan Kardec e de escutar, de reunir a gente e de formar uma base de trabalho que está apoiada na experiência destes de grupos distintos que periódicamente se reúnem para então estabelecer as ações seguintes. O que observamos é que há uma ampliação. É assim que casi todos os anos, quando há uma reunião, há novos grupos que estão agregando como observadores por um ano e depois passam a ser efetivos se estão cumprindo com a prática conforme a votação da própria Assembleia, né? de los que estão presentes, os representantes de los centros. Assim que eu vejo que se está efetivamente ampliando o movimento, há eh, bastante eh, interesse de trabalhar em conjunto, é o que se observa nas conversações particulares, incluso com as pessoas, e estamos muito animados nesse sentido. e há uma ação que se amplia, mais allá do próprio movimento espírita, alcançando já a sociedade que está aumenta as demandas em relação ao conhecimento espírita, à prática espírita. Por lo tanto, o movimento espírita espanhol se está volcando já para a atenção a esta gente que hoje podemos chamar de simpatizantes do espiritismo, e que possivelmente em futuro não venham a ser espiritistas, pelo que conhecerão melhor a proposta espírita e serão melhores cidadãos com segurança a partir do conhecimento que o espiritismo oferece. Eh, considera, cambiando um pouquinho de tercio, considera que o término espírita, especificamente espírita, ¿Queda algún tipo de diferencia importante o desviación respecto al término espiritualista, espiritualista que es mucho más genérico, tal como nos lo explica la tienda de Allan Allan Kardec nos aclara el tema informando que el espiritista es espiritualista, porque tienen de común con el espiritualista la creencia en Dios. Eh, la cuestión de la supervivencia del espíritu, como el alma, ¿no? Y también la cuestión de eh, lo que ocurre en la vida futura, o sea, eh, la cuestión de las penas de los goces después de la muerte del cuerpo, que para el espiritismo es la desencarnación. Entonces, estas bases comunes existen, pero el espiritismo va más allá. Al revés de, después de la desencarnación, haber un sitio fijo, que sea el cielo o e el infierno, para el espiritismo hay nada más que las consecuencias de aquello que nosotros fuimos. Ou seja, a vida em mundo espiritual para ele, espiritista, é uma sequência natural da vida em campo material. Então, é, ele, espírito, sofre as consequências daquilo que foi quando desencarna. Pero não é um destino tajante. Não vá para um sítio ou para outro, conforme foi bom ou malo. Ele simplesmente vai seguir evolucionando. E aí vai passar por o processo da reencarnação para poder seguir desarrollando-se como espírito imortal que é, para cumprir seu papel de hijo de Deus, ou seja, integrar-se dentro do processo de evolução universal para ser útil dentro deste processo de evolução de seu semelhante. Então, o espiritismo tem uma visão bastante mais ampla. o, ampla o sea, espiritista tem uma visão mais ampla de sua realidade. Não traz isto nenhuma ventaja em princípio, porque lo que hace es aumentar la responsabilidad, porque el espiritista tiene un conocimiento que normalmente no es propuesto por otras filosofías de vida, algunas también tratan del tema, naturalmente el espiritismo no es exclusivo en esto, ni tiene intención de ser, y no tiene ningún tipo de prioridad en relación al asunto, porque el conocimiento está al alcance de toda la gente. a la, do espírito, del espiritismo es que ele propõe de uma maneira muito lógica, racional, simples, fácil de entender e que auxilia a gente a se efetivamente aqui nesta vida e no campo material, já considerando de maneira prática e bastante compreensível aquilo que vem depois de esta vida. Então, é perfeitamente conciliável, pero o que ocorre é que por Questões de passado e muitas vezes engaños cometidos eh, por eh, el catolicismo principalmente, que perseguiu muito ao espiritismo, As pessoas têm o espírita como sinônimo de brujo ou de pessoa ligada a coisas que não são recomendáveis. a la Ouija, la, lectura de la buena dicha infelizmente, hay algunas personas que hacen esto y se autodenominan espiritistas. y no son de hecho, porque si fueran espiritistas no harían eso, Porque el espiritismo aclara que este tipo de cosas no es recomendable. es todo al revés. Pero como las personas no conocen, guardan un perjuicio en relación a la palabra espírita, o espiritista, o espiritismo. Em realidade, nós outros como espíritas não podemos renunciar à palavra, porque ela traz todo um conceito revolucionário e ao revés, necessitamos seguir firmes em la divulgação do espiritismo para aclarar a gente qual é seu propósito. Porque quando a gente entende, hace a diferença entre que é espiritismo, que é ser espiritista e que é ser vamos a decir, un grupo o una persona dedicada a à leitura da Buena Dicha, o um sanador, que no hay nada, no criticamos. Estas personas tienen o direito de ser lo que quieran ser, pero no son espiritistas. Esto es lo que tiene que quedar bastante claro. Es que redundando en eso, Carlos, yo lo que te quería preguntar es en lo que es el concepto que Kardec aclara muy bien la diferencia, el concepto genérico de espiritualismo y el concepto muy específico, muy claro de lo que es espiritismo una manera de llegar a la gente, sobre todo a la gente que es espiritualista en general, mm. pero que no tiene unos conceptos amplios, tiene unas bases, no tiene conceptos amplios, ver la forma de trasladarles el espiritismo, pero a partir del caudal del espiritualismo. Hablar de espiritualismo, pero luego a partir de las distintas opciones e interpretaciones de los fenómenos, etcétera, según sea el tema, hablar de del espiritismo. Introducirles el espiritismo, pero sin la etiqueta previa de espiritismo para que la gente lo, pueda admitir razonadamente y de una manera natural, como una consecuencia y no como un, punto de partida. Esto, como una secuencia natural. Allan Kardec dijo, ¿no? Antes de hacer ¿no? querer que una persona sea espiritista, necesario primero saber si es espiritualista. Porque si no tiene esta base, no tendrá condiciones de entender el espiritismo. Entonces es una base fundamental el espiritualismo para poder comprender el espiritismo el espiritista no debe de tener como propósito violentar la creencia del semejante. La base del espiritismo está en el espiritualismo. Tanto es así que el espiritismo es espiritualista. Entonces partimos de ahí y nada más que ampliamos el concepto sin violentar la creencia, porque estas personas que son espiritualistas, Por esse simple é de observar, vão encontrar esse fenômeno que chamamos espírita hoje, que em realidade é um fenômeno mediúnico, ou é um fenômeno natural que ocorre na vida de todos. Então, todos têm estes fenômenos em suas famílias, ou de forma particular, ou com algum membro da família conhecido, algum eh, vecino, alguém habrá passado por esse fenômeno, que normalmente as religiões tradicionais não sabem explicar. y que el espiritismo tiene la explicación. Entonces, sin violentar, cuando hay un interés y la persona busca, ella va a encontrar en el espiritismo esta explicación. Y porque muchas veces la persona rechaza la explicación porque dice esto es cosas de brujos, esto es cosas del diablo, y entonces se rehúsa a profundizar un, el conocimiento de un fenómeno que es natural. Es nada mais que a vida. ou seja, são nossos familiares do outro lado que não se converteram em fantasmas, que não foram para um sitio determinado e estão enclausurados sem poder falar conosco, que também não estão dormidos esperando o juízo final. Eles estão vivendo com nós. Estranha muito que eles intentem falar com nós e nós não aceitemos. Nos cerramos para não escutá-los, para não receber sua influência. Isso les hace sofrer muitas vezes. Então, é um fenômeno natural, pero que não se deve de violentar. As pessoas chegarão ao conceito e, a à lei de conhecimento de uma maneira natural. Al espiritista não lhe cabe ir a praça pública e gritar que o espiritismo é a solução do mundo. Ele tem a obrigação de vivir conforme o espiritismo propõe, porque a gente le vai mirar e, aunque no quiere, necessita preocupar-se em ser exemplo, pero chamará a atenção por el hecho de amar. Em um mundo em que o egotismo prevalece e o espiritista luta por não ser egotista, não ser egoísta e amar a seus semelhantes, isso chama a atenção. Sí, es que precisamente por lo que estabas comentando, Carlos, de la forma en llegar a la gente, a la, respecto al tema de la espiritualidad, el concepto genérico, es digamos, esa medicina mm, digamos que ya no la aplicamos a nosotros mismos y, te explico, bueno, tú quizás lo recuerdes porque alguna vez lo hemos comentado en las visitas que has hecho a la Villena tiempo atrás, que en realidad lo que es el grupo Villena se formó en base a eso, hablando de conceptos de parapsicología, de conceptos del tema incluso extraterrestre, de conceptos de, un, conocimiento espiritual, y la gente no quería saber nada de espiritismo. Si, desde primeras, o sea, de primera instancia se hablaba de espiritismo, mucha gente por temor, por esa, por esa herencia cultural eh, que se arrastraba, seguramente la gente lo hubiera rechazado. Sin embargo, la gente joven, y sobre todo los padres de esa gente joven que se sentían responsables, sí que aceptaron de buena gana el que se hablara de, de, del amor, se hablara de las bondades, se hablara de cosas para que la gente poco a poco fuera comprendiendo que, ah, entonces el espiritismo es esto, ah, por ahí pensaba que lo que tú comentabas, la Ouija, etcétera, etcétera. Entonces, es algo que realmente el grupo Villena, mm. en sus inicios, cuando era un grupo enorme y numerosísimo, pues eh, fue una experiencia que sirvió de mucho y que luego lo hemos intentado trasladar como forma de, llegar a la sociedad. Eh, la doctrina, cambiando un poquito, la doctrina en sí misma puede alcanzar la preponderancia universal para la que fue dictada por los espíritus y la colaboración de los espíritus. Mira, eh, el concepto sí, porque el concepto es universal. O sea, el espiritismo no tiene el privilegio de presentar ninguna novedad. Alan Kardec nos dice incluso, y es en un libro científico del espiritismo, uno de ellos, que es la Génesis, él va a explicar que la moral que los espíritus enseñan É a mesma cristiana, não é uma uma novidade. E ele mesmo vai perguntar, então, por que o Espiritismo vai apresentar esta moral que já é conhecida? Porque nós perdemos o contato com a essência da ensinança cristiana e necessitamos recuperar esta essência, porque nos apegamos a, apegamos ao largo do tempo e estamos incluindo a nós porque somos reencarnacionistas e naturalmente estivemos vivendo esta, esta experiência em várias encarnações, não? em passado. Nós agarramos ao símbolo, à simbologia, à prática exterior, aos rituais e nos olvidamos da essência da enseñanza. Então, o Espiritismo busca a essência da enseñanza de Jesus para, então, proponermos esta vivência, desta moral. Isto é, é, fundamental dentro do processo que nós estamos hoje sendo invitados a vivenciar. Pero não podemos ter a pretensão de que toda a gente, de forma universal, seja espiritista. Este não é o propósito incluso do espiritismo, pero que sejam melhores cidadãos, que sejam mais conscientes de sua própria realidade espiritual, que se haja melhores padres, melhores madres, melhores hijos, que podem cumprir seu papel dentro da família, sem ter dramas e traumas de consciência, problemas de consciência por não haver sido buenos hijos, buenos padres, que sean mejores ciudadanos en la relación con el semejante, siendo eh, capacitados para, en un momento de necesidad, saber auxiliar al semejante, que puede estar necesitado de un vaso de agua, como puede estar necesitado de una palabra amiga, de un abrazo fraternal, de un plato de comida en ciertas circunstancias de la vida, ¿no? e de um emprego se podemos proporcionar-lhe, porque está com dificuldades de manter a família, porque pode estar passando por uma circunstância difícil. Então, isto sim, esta prática, esta vivência, isto sim deve de tornar-se universal, porque na essência isto está em todas as boas filosofias de vida que hasta hoje han sido criadas ou apresentadas para a humanidade. E o Espiritismo recupera isto para nós outros. Então, resumindo, universalmente não pensamos que o Espiritismo será a religião do futuro, como algumas pessoas dizem pero sí que los conceptos espíritas van a llegar a la gente, van porque son los conceptos de la propia ley divina. Y hoy llegará por el espiritismo, por otra vía, a las personas. Eh, Carlos, la siguiente pregunta que quería hacer eh, sobre, sobre, concretamente sobre los espiritistas. ¿Consideras que los espiritistas somos lo suficientemente abiertos para aceptar evoluciones, sea en cuanto a la metodología de trabajo, sea en, otras áreas, otros conceptos? Sí, mira, eh, Não creio que suficientemente abertos, porque há muito para, para fazer. É natural que nós nos agarremos a aquelas situações que nos dão estabilidade. Isto faz parte da natureza humana. Se tudo está bem, ¿por que tocar isto? Não sei. se, se dice, está funcionando, funcionou assim há 20 anos. ¿por que mover isto? E naturalmente necessitamos evolucionar em todos os métodos que utilizamos, pero com muito cuidado porque já temos umas bases. Eh, por exemplo, a questão da proposta de amar mare semelhante, isto não tem que evolucionar, os que temos que evolucionar somos nós para aprender a ser isso, verdade? Então, qual é a metodologia para amar? É amar, não? E que é amar? Aí, bueno, vamos entender o que significa. E poderemos pensar que estamos criando uma metodologia nova para um exercício de uma coisa que nos está recomendada já há milênios, não? então hay que ter muito cuidado. e o campo de la por exemplo a mediunidade não é é um patrimônio do espiritismo. Este fenómeno existia desde o nascimento do ser humano. Então, a relação de los desencarnados com os encarnados ou os llamados muertos com os vivos, isso existe desde sempre. Mas a gente não entendia isso, não e era um pouco difícil de compreender, surgiu ao tá, largo do tempo tantos cultos e, e tantas formas de, de, interpretar e de vivenciar esta realidade, até que finalmente eh, vem o cristianismo, ou seja, vem Jesus e, e põe isto como uma prática normal, comum do diário vivo. E, e, os primeiros cristianos, até o século III, são vivenciado a prática da mediunidade todos os dias, de forma natural e espontânea, né? Pero después se foi convertendo em um tabu e algo proibido, incluso não, por nós mesmos dentro da igreja. Bom, o espiritismo vem a rescatar esta prática e de aí a grande dificuldade, porque por conta de los e por conta do mal uso que se hacía del, fenômeno mediúnico, se criou uma espécie de, de eh, resistência. Porque, como os espíritos somos nós outros do outro lado, como há pessoas buenas e pessoas, não vamos a dizer malas, pelo ignorantes, eh, voluntárias, não? E que, que se dedicam a prejudicar ao semelhante entre nós outros aqui, os chamados vivos, quando nós outros desencarnamos, aliás, seremos iguais em mundo espiritual. Ou buscando a bondade, o exercício do bem, ou a prática dele, em ganho do mal. Então, há espíritos buenos e espíritos né, praticando esta situação que não é, é favorável nem para ele nem para nada, pero que lo vive. Quando se encontra um médium que não tem um conhecimento da vivência moral, ele, este, este médium vai atrair este tipo de espíritos. E então, esses espíritos vão causar uma influência negativa. E a gente que não conhece, por exemplo, que em uma consulta vai perguntar um espírito superior, não responde a estas perguntas porque eles vão responder perguntas que são essenciais para a evolução espiritual do ser. Quem responde essas perguntas do diário vivir, questões relacionadas com herências, com se me vou a casar ou não me vou a casar, estas coisas são respondidas por espíritos ignorantes, inferiores, e que dizem qualquer coisa, não estão preocupadas com a verdade. Assim que eh, há que evolucionar, incluso na prática mediúnica, mas nesse sentido de conscienciar-se de que esta prática é importante, merece respeito, há que praticá-la com ética, com respeito ao semelhante e a uno mesmo, incluso em sentido de auxiliar a educar estes espíritos ignorantes que estão do outro lado, causando prejuízo à humanidade. E neste sentido, sim, há que evolucionar. Mas há que ter muito cuidado com novas práticas que muitas vezes surgem, desvinculadas da proposta original de Allan Kardec, e que podem trazer prejuízo. Os espiritistas necessitamos revolucionar nossos métodos de comunicação, de interação com a gente, sim, pero as bases já estão no espiritismo. Necessitamos conhecer também a base espiritista para poder, com eficiência, utilizar a moderna tecnologia, por exemplo, para comunicarmos com a gente. Correto. continuando com o tema da evolução dos de grupos, de, metodologia. quizás también en el aspecto de la mediunidad, eh, porque claro, hablamos de la prevención, evitar riesgos, porque muchas veces un grupo mediúnico cuando se, cuando se desencauza, cuando sigue un camino equivocado, a veces es muy difícil variar el rumbo y rectificarlo. Pero vamos a suponer, vamos a ponernos en el plan más optimista, en el cual vamos a suponer un grupo mediúnico que funciona bien, que vive la fraternidad, que lleva un trabajo moral muy, muy positivo y quizás sería interesante observar si, pues pues si, tú conoces algún caso o puedes hacer algún tipo de valoración, si de la misma forma que el mundo espiritual se adapta a nuestras necesidades y a nuestras imperfecciones, en la medida en que la maquinaria material, física, evoluciona y, se, va conjuntándose y va armonizándose, si también al mundo espiritual le podemos facilitar las cosas hasta el punto de que incluso el trabajo para ellos sufre algún tipo de modificación, pero para, para bien, para mejor. Sí. No sé si más o menos sí, entiendes. Eh, comprendo, sí. Allan Kardec ha propuesto dos bases fundamentales para que um grupo mediúnico funcione eh, de forma produtiva como com ele. Primeiro, uma base comum de conhecimento, ou seja, que se eh, estude a questão da fenomenologia mediúnica, da comunicação de los espíritos com nós outros, com base em aquele que já está em la codificación espírita, em los livros espíritas que seguiram la codificación. Ou seja, conhecer o fenômeno com base nesta literatura e na prática é natural que está registrada em os livros de outros grupos. Bom, ter um conhecimento comum, saber por que existe a mediunidade, qual é, é seu propósito, para que serve, como podemos utilizá-la, tudo isso já está escrito. Bien, con obtener este conocimiento, además conocer el espiritismo, el sentido que propone la filosofía espírita, que tenemos efectivamente de ciencia espírita, acompanhar aquello que está ocurriendo en la actualidad en, campo, en el campo de la ciencia, pero que tiene esto que ver con la mediunidad, tiene todo que ver con la mediunidad. Conocer esto como grupo, esto es fundamental. Y mientras el grupo está formando esta base común de conocimiento, também se desenvolve segundo aspecto proposto por Allan Kardec, que ele chega a poner que seria a homogeneidade do grupo. Homogeneidade é uma coisa muito difícil de alcançar. Então, em um primeiro momento, vamos alcançar a harmonia do grupo, de aparar as aristas e aparecer os problemas. Decimos que quando há um grupo que se reúne durante seis meses e não apareceu motivos de, um, de, uma, de uma peleia, é porque é falsa a relação. Porque é natural que surjam estas coisas, têm que surgir, porque temos diferentes e distintos pontos de vista. À medida em que lo ponemos para hacia afuera, vão aparecer as dificuldades que têm que ser trabalhadas por el grupo. Uma vez trabalhadas estas questões, vamos formando esta harmonia. Não é que todos vamos ser iguais, e não devemos de ser, mas aprendemos a respeitar ao outro e com base neste conhecimento comum, vamos fazendo o cambio interno. não para ser todos, eh, vamos dizer, conformados com uma situação. Não se trata de esto, pero ser todos conforme com o propósito de transformação moral, de melhoria moral, que é a proposta do espiritismo. Com isto, temos então una base comum de conhecimento, uma harmonia do grupo tendendo a uma homogeneidade de pensamentos e de sentimentos para ter uma boa base e aí a espiritualidade encontra um grupo harmônico para poder ter uma comunicação que é mais efetiva, mais produtiva, tanto na relação com os espíritos superiores para a transmissão das orientações que queiram transmitir ao grupo, como de nosso concurso como encarnados e destes mentores espirituais para auxiliar a desencarnados e encarnados necessitados que vêm e são traídos para o centro espírito. Muy bien. ¿Qué diría usted entonces de, las mediunidades que se adaptan a la necesidad de los tiempos actuales en base a una evolución progresiva y constante, con una educación mediúnica basada en la moral eh, cristiana y en la reforma íntima del medio, si los métodos utilizados para su desenvolvimiento no fueran ortodoxos que se enmarcan dentro de lo que es la doctrina de Allan Kardec? Mira, debemos de entender qué significa, ¿no? Qué queremos decir con la cuestión de, los métodos ortodoxos, ¿no? A metodologia desenvolvida por Allan Kardec é válida hoje e será válida no futuro. Naturalmente, nós evolucionamos nossa capacidade de compreender e poderemos desdobrar, ampliar os conceitos já propostos. Pero se estamos basados nos conceitos originais, não há risco. Pero se começamos a criar alguma coisa, sem estar apoiado na base, por isso a pergunta está muito bem, porque o médio está buscando sua transformação moral. o grupo como um todo está respetando a proposta espírita E então, naturalmente vai tender a uma prática equilibrada. Agora, bastante cuidado com as novidades, porque surgem muitas vezes algumas novidades que não estão apoiadas e traem todo como se for um embasamento que é, vamos dizer, eh, espírita, ou que se diz doutrinário, pelo que em realidade é, é nada mais que uma prática, incluso desnecessária, que nos leva a uma série de vivências que não, não, não vão agregar nada para o grupo e podem trazer perjuízos. Assim que há que ter muito cuidado. É, a prática mediúnica é algo muito simples, não tem nenhum mistério, não tem segredos. Tanto é que hemos dicho, em los tempos de Jesus, se vivia esta prática todos os dias quando um grupo se reunia, os espíritos se manifestavam. Era uma assembleia com, às vezes, 50, 100, 300, 400 pessoas. E ele, a pessoa estava falando como profeta, como se dizia, eh, e então recebia os espíritos superiores para transmitir a orientação à gente. E tinham seus trabalhos também, suas práticas para auxiliar aos espíritos necessitados, que Jesus fazia delante da de gente, porque ele tinha autoridade moral para isso nós não temos a mesma autoridade. Então, necessitamos conformar nossa prática, isso sim, que uma evolução do processo dentro de nossas possibilidades, que era o que se hacía em la, la, Casa del Camino. Atender a los espíritos necessitados em privado, incluso para nos revelar sua problemática delante de todo, porque eu disse así, es un espíritu, nadie le está viendo, então, eh, não vai a problema, Ele tem sua psicologia. Él tiene sus derechos. Es un ser humano, solo no tiene un cuerpo como el nuestro. Pero para Él esto no hace diferencia, porque Él es visible para los otros espíritus. ¿no? Y cómo está hablando con nosotros, es perceptible para nosotros y es visible para, para los medios. Así que hay que respetarle. Así como nosotros no vamos a atender a una persona delante de toda la gente en una atención fraternal, no podemos querer atender un espíritu delante de toda la gente, ¿no? porque não temos autoridade moral para esto e as situações são de respeito ao prójimo. Por isso, se recomenda que o trabalho mediúnico seja em privado, incluso para favorecer a espíritos superiores a proteção. Allan Kardec passou por uma experiência se me permite, me de recordar aqui e que está registrada na la revista espírita. Há uma sessão, um espírito dá uma comunicação, vários espíritos se comunicaram e este firma São Luís. Quem era São Luís? chamado por Allan Kardec como presidente espiritual da Sociedade Espírita de Paris. Ou se era ele mentor, e nós chamamos ele mentor espiritual del grupo. Então, era ele mentor espiritual del grupo. na semana seguinte, na próxima reunião, Allan Kardec le evoca a San Luis por um outro médium. E lhe pergunta a São Luís: por que permitiste que um espírito se comunicara, transmitindo uma comunicação e diera tu nome? Aí São Luís disse: é, por uma necessidade em grupo, algo mais ou menos assim que eu não me recordo bem como está escrito. E ela Kardec dice, pero nosotros hacemos a invocación general de proteção de los buenos espíritos, oramos pidiendo a proteção. Como pode ser que permitas que entre un espíritu de estos? Y él ¿acaso acompanhaste todos os que estavam presentes? ¿Viste mientras oravas a sonrisa de burla de los presentes? Os espíritos acompanham os encarnados e entram na sessão. Assim que Allan Kardec aprendeu a duras penas a que deveria de impor restrições à presença de certas pessoas na atividade mediúnica. E hoje, por experiências científicas, isto está registrado na literatura espírita, se observa que ele, o observador, que está presente, intervém em no fenômeno. Porque quando, por exemplo, há uma experiência registrada de um médium de donação de fluidos que provocava fenômenos luminosos. mas quando estavam presentes certas pessoas, não ocorria fenômeno nenhum, porque aquelas pessoas não creiam que aquilo fora possível. Isto é um fenômeno psíquico, então, está uma interferência psíquica. Quando a pessoa não crê, impossibilita que o fenômeno ocorra. E a gente não entende isso. É o que os científicos têm dificuldade de compreender. Assim que há que estar muito atento. Admitimos presença de pessoas que não, não estão afinizadas, não têm uma base comum de conhecimento, não estão harmonizadas para a atividade, a atividade pode incluso não ocorrer, ou ocorrer com a presença de espíritos que são burlones, enganadores, mistificadores e que querem tomar o tempo da gente. Muito bem, estamos, estamos terminando já, Carlos. Cambiamos un poquito de, tercio y hablamos del momento eh, actual que estamos viviendo a nivel de, humanidad y estamos ante lo que los espíritas conocemos como cambio de ciclo. Es un momento muy especial, no es cualquier momento de, la humanidad. ¿Cómo consideras que los espíritas debemos afrontar este momento tan crucial en el cual estamos viviendo, que es evidente que nuestra evolución continuará, sea aquí, sea donde sea, pero especialmente quizás habría que hacer un hincapié, me gustaría que hicieras un análisis sobre este momento tan especial que estamos sí. viviendo. Bueno, eh, cuando surgió el espiritismo hace más de 150 años, él ha propuesto que estábamos llegando a un periodo que era llamado la nueva era. Algumas algunas filosofías de vida también han identificado esto. En Estados Unidos, Inglaterra, surgió un movimiento llamado New Age, e não propriamente como o Espiritismo lo propõe, mas também uma tentativa de entendimento desta realidade que estamos hoje já eh, dentro de ela. Não? Há efetivamente uma nova era que se aproxima, estamos adentrando nela. Há eh, a reencarnação de espíritos que vêm de outros mundos mais evolucionados que a Terra, pero não tão evolucionados e que vienen traer su contribución, algunos espíritus que estaban reencarnando en la tierra porque no quieren seguir el progreso moral propuesto eh, por la espiritualidad superior, ya no están pudiendo reencarnar más aquí en la tierra, o sea, estamos en tiempos de transición. Y estos periodos de transición ocurren de quando em quando, cada vez mais acentuadamente, porque a evolução nossa não ocorre em linha recta, em função de nossa própria desviação moral. Somos espíritos é, egocentrados, que defendemos nossos próprios interesses, ou seja, que somos muito é, voltados para os interesses personais e não os interesses da coletividade. Mientras estemos assim, nossa evolução é uma evolução em espiral. Damos dois passos hacia o três hacia adelante, um ou dois hacia atrás. E então, assim é que ocorre? Para afirmar não, a, a evolução, isto é normal em um período inicial da evolução, mas depois deveríamos de superar isto e como nós estamos aún egotistas, estamos fazendo o mesmo que já não deveríamos estar fazendo mais, deveríamos de haver avançado mais em linha, mais sequenciado, não? mas hacia adelante. Então, vamos e, e volvemos, vamos e volvemos. Isto forma uma espiral dentro do processo. Em la espiral, é como se fosse um resorte, não? É, eh, há uma linha que está mais arriba e depois vuelve a bajar. En nesta linha que está mais arriba, é onde reencarnam os espíritos superiores que nos auxiliam e elevam a humanidade e aparecem os livros, as orientações, estas coisas todas. E de repente aquilo vai ser esparcido por toda a humanidade. Quando isto ocorre, então há um barrão, porque a humanidade como um todo não logra alcançar o mesmo peldaño que tem estes espíritos superiores que agora estão desencarnados em mundo espiritual. e há um bajón em processo parece ser um retrocesso, mas não é, é esse passo atrás para firmar um passo adelante, não? E aí vem de novo um outro período de subida com reencarnação novamente de outros espíritos superiores que tienen auxiliar, e assim vai a sequência de evolução. Estamos agora viviendo um de estos momentos cumbre e nós outros vamos a ter um avanço natural. O materialismo não vai encontrando mais campo. Pode existir como filosofia em la cabeça de algumas pessoas e em la vivência prática de muita gente que se diz espiritualista, pelo que tem comportamento materialista pero esta gente se vai aclarando e os que são intelectuais não encontram base para o materialismo. Então, o espiritualismo vai preponderar de uma forma bastante mais acentuada em la seguinte etapa, não que estamos adentrando agora. Bueno, com isso, então, vamos entrar em este período que Allan Kardec ha previsto com a espiritualidade superior, que seria de la regeneração. Pero atenção, não há cambios bruscos. La naturaleza não dá saltos, não, é? e y la evolução tampouco dá saltos. Assim que em mundo de regeneração, conforme está em Evangelho segundo o Espiritismo, ainda aún há expiação, Aún existe el mal, já não tão acentuado, pero prepondera em um princípio relacionado bem. Solo depois de uma certa etapa de regeneração, é que o mal vai ser mais pequeno em quantidade que o bem. Los, los buenos van a tener más eh, valor, más coraje de manifestarse y por lo tanto el mal se va a retraer más. Pero ahora mismo, en este momento de transición, incluso parece ser que estamos involucionando. pero estamos saliendo del bajón de la, espiral de la evolución para adentrar un periodo que va a ser de alta de la escala evolutiva. Muy bien. En relación a, se me está ocurriendo ahora, en relación a los mundos de regeneración, está tipificado, está explicado que en los mundos de regeneración existe relación entre unos planetas y otros. Existe un intercambio. Sí, seguro si estamos entrando en ese proceso de, mundo de la generación, en, en algún momento deberá existir algún tipo de contacto. Sí, ya existe. Me gustaría que ahondaras un poquito en ese tema. Es muy interesante. En relación a eso, ¿no? Eh, la cuestión de los mundos habitados, el espiritismo lo afirma desde el principio. Hay distintos mundos habitados y el espiritismo afirma más. No hay universo vacío. Hoy la ciencia afirma eso, ¿no? Não há universo vazio. Todo é ocupado, todo é utilizado dentro da ciência divina. Então, eh, os espíritos estão a nosso redor, pero devemos de ver os grados de evolução. Eh, para poder comparar, vamos examinar a nós mesmos. Como seres físicos, logramos sair da Terra? Segundo consta, fomos à Luna enviamos satélites que vão viajando por aí, pero nós mesmos não logramos sair daqui. O sea, la tierra es una escuela para nosotros. É, eh, escola primária para alguns, escola secundária para outros e universidade para outros. Não em termos de hierarquia do conhecimento humano, pero de la hierarquia que Allan Kardec põe não como sendo intelecto moral, a moral fundamental dentro do processo, e o intelecto sometido ao trabalho del bien del semejante por la moral desarrollada. Entonces, é, dentro desta escala, dentro do próprio mundo, há distintos tipos de espíritos em distintos grados de evolução e os mundos também têm sua categoria conforme a maior parte dos que estão habitando este planeta. Como aqui na Terra, a maior parte dos que estamos habitando aún somos de expiação e pruebas, a Terra, aunque fora esta escola, como hemos dicho, é também uma espécie de hospital muita enfermedad, problemas mentais, problemas físicos, muchas, purgando muitos problemas do passado. E é também uma pressão, Porque nós, se salíamos, saliéramos da Terra Tierra y vida em outro planeta, íbamos a querer explotarles. É o que hemos feito entre os continentes. Aún hace parte de nossa inferioridade evolutiva. Então, Deus não permite. Quando vamos sair salir de É o dia em que seamos mejores moralmente, que tengamos condições de auxiliar e não perjudicar, aí saldremos. Mas neste entonces, provavelmente já não teremos corpos de carne tão grosseiros como temos hoje. E provavelmente, é hipóteses, não, aún, os visitantes que vêm hacia nós são estes seres mais evolucionados, que vêm para auxiliar-nos. Por isso, não há risco de uma invasão. Ah, mas alguns foram abducidos. Provavelmente houvera ocorrido alguma coisa no de la relación entre los espíritus estos y nosotros, porque la materia es condensable. Así como el perispíritu, Allan Kardec lo, lo, lo, aclara, puede condensarse, incluso ponerse visible y poder ser tocado en ciertas circunstancias, estos espíritus pueden manipular la materia y en alguna situación incluso accidental o proposital puede hacerse visibles. Ahí vemos una nave espacial y, y pensamos que pelo existe de hecho, é descrita por la espiritualidade. isso não é nada de mirabolancias de nossa capacidade mental. Ellos tienen então, Entonces, Sim, porque são espíritos superiores, pero vêm para auxiliarmos, não? Correto. E aí alguém poderá dizer, pero já se ha visto seres que têm corpo e que han estado aqui, que estão prendidos em área 51, não sei que tal. Bueno, hombre, é possível. Não vamos entrar no mérito, não hemos visto hasta agora, pero é possível, vamos a dizer pero necessariamente estes seres terão uma evolução mais grande que a nossa. Não mais grande que a nossa. Se tem um corpo invisível visível para nós, em certas circunstâncias, de forma natural, isto eu pongo alguma dúvida, pero pode ser, porque quem sou eu para afirmar uma coisa barrante em relação a um campo como este? É uma questão de seguir acompanhando, não? para poder, eh, então, ver o futuro. Pero de hecho, de hecho, seguro como el Espiritismo nos aclara, todos los planetas son habitados, incluso en la Luna hay espíritus que están utilizando la Luna, no está ahí en vano. Não há seres eh, corporais como nós porque não se ha encontrado. De hecho, não há, porque não há uma atmosfera, incluso. Pero isto não seria impeditivo, porque haveria seres adaptados a aquele tipo de atmosfera, ou sim atmosfera. Pero, de todas maneiras, eh, há espíritos, seguro, que estão habitando aí. Então, nós não temos dúvida quanto cuanto a, los mundos habitados, e Jesus dijo, há muitas moradas na casa de mi Padre, se não for assim, os habría dicho. Então, ele estava afirmando e reafirmando que há outros planetas habitados, há outras moradas. Isto é claríssimo. Pero a comunicação de ellos os outros ocorre. Eles são alunos de los espíritos que se comunicam em nossas atividades, como vienen hacia outros. Pueden vir por poder capacidade mental, porque já tem, pode ser um globo, por exemplo, com sua capacidade mental e viajar por ele espaço. pode utilizar naves que existem no mundo espiritual. Desdoblarse. O desdoblarse e estar, e comunicar-se sem sair del sitio. Correto. Todo esto é possível de, de, estar ocurriendo e seguro, temos a convicção de que está ocurriendo. Sim. Um detalhe que nos has comentado, como era conocedor do tema da la também sabemos que o astral puede disfrazar, lo digo con respecto al tema de las abducciones, mm. puede ser como estrategia para, confundir la mm. opinión pública, de opinión, confundir a los espiritistas. Las abducciones puede ser que sea el mismo bajo astral, que se disfrace, mm. tome la apariencia para parecer como que realmente son extraterrestres, pero que en realidad me gustaría, como conocedor... Está descrito incluso en la literatura espírita más recién, a través de la mediunidad, que sí esto ocurre. y es muy bueno que toque el punto. Hay algunos médiums, inclusive, que se desvían, incluso algunos grupos espíritas se desvían porque se quedan, incluso afirman que han estado con ellos e são induções de espíritos inferiores, criam um ambiente espiritual, incluso com a nave espacial aí puesta, com seres diferentes, ou porque cambiam sua forma perispiritual e se apresenta com estas formas raras, estranhas, para que a gente pense. Eh, Nós conhecemos pessoas que incluso reciben escritos que tratan del asunto, describiendo cómo era y todo lo más, y que nada más que es una creación de los espiritualidad inferior que tiene capacidad para esto, para hacer la gente perder el tiempo. La pregunta lógica es, ¿por qué se comunica el espíritu? Si no trae alguna cosa buena, positiva, concreta en el aspecto del avance moral de la humanidad, entonces no sirve para nada. Es engaño y e pérdida de tiempo. Correcto. La penúltima pregunta ya, Carlos. Eh, sobre el tema de, las publicaciones, sobre el tema de las revistas. Antes, antes previo a la entrevista, hemos estado hablando de que tú conocías la, revista Amor, Paz y lo hacíamos en papel, pero hablando ya no solo desde el punto de vista de, la web, de la revista eh, nuestra, sino en general, ¿cómo consideras tú que debe ser una buena revista espírita para que sea divulgativa, para que llegue a la gente, en fin, una valoración. Depende del público que nosotros queremos alcanzar. Si escribimos una revista para el público ya espiritista será una cosa. Podemos utilizar ciertos conceptos que ya son habituales porque la gente ha leído, frecuenta la casa espírita, está acostumbrada a escuchar o a leer, entonces se utiliza un tipo de lenguaje. Pero se nós queremos alcançar o público em geral, é um outro linguagem que devemos utilizar. Partindo de aquilo que estávamos comentando, que tu mesmo comentaste, de que é espiritualista. necessitamos partir dos conceitos espiritualistas. Primeiro, que a gente compreenda de que se está tratando e avançar progressivamente com os conceitos espíritas, de forma que a gente compreenda de que estamos tratando. Porque se não lê e não entende, e não quer ler mais. Para que valer uma coisa que não está, É o que Pablo ha dicho. Se na comunicação o outro habla un lenguaje que eu não entendo para mim é bárbaro ele. E eu sou para ele um bárbaro. Vale para também a a prensa não? E mesmo a transmissão por YouTube, estas coisas todas que hoje utilizamos na internet. há que falar um linguagem lenguaje que a gente compreenda, porque senão não tem propósito. Pero não necessariamente com esto se quer dizer que se vai desviar do propósito. E para agradar a la gente, então a revista vai tratar de forma equivocada os conceitos espíritas, porque aí prestan de servicio. Então, há como tratar os conceitos espíritas em distintos lenguajes. Isso sim devemos adaptar, mas o contenido é o mesmo. A esencia é a mesma, a forma é que cambia. E nisto esto eu pongo que a revista alcança, não? é amor, paz e caridade. Ella va hablando al público, habla para el espiritista, pero también tiene ¿no? los textos que hablan a la gente. Esto es muy importante. Ideal en el futuro es que nosotros tengamos esto muy claro. ¿Para qué público estamos nosotros dirigiendo la publicación o la comunicación que estamos haciendo? Si es un público que no es espiritista, debemos entonces de respetar la condición de este público sin desmerecerle por nada porque ellos no están en situación de inferioridad. Pueden tener experiencias de vida que un espiritista no ha tenido. Y sin ser espiritista puede tener una vivencia cristiana más profunda que un espiritista. No es desmérito ser espiritista o no ser espiritista. Esto es una situación que es muy relativa, pero es la cuestión del grado de comprensión de los conceptos. Como eu vou tratar, por exemplo, de pele espírito para uma pessoa que não ha escutado nunca sobre o assunto? Assim que se eu pongo perispírito, tenho que explicar que é o perispírito, porque senão a pessoa não sabe de que se trata. E para um espiritista, ele vai dizer, por outra vez, me está explicando o que é esse perispírito? Isto não me serve. Pero para aquele que não compreende, não sabe o que é, vai necessitar a explicação. Ou vão ler os conceitos, Pablo lo chamava cuerpo espiritual, está na epístola tal. a pessoa que é espiritualista, de repente não tem o hábito da Bíblia, Biblia, pero em casa, por primeira vez de repente vai lá na Bíblia Biblia, os textos de Pablo e vai ler Mira que maravilha. Ele, conceito espírita, levou a pessoa a consultar a Bíblia que às vezes está há anos em sua casa e que ele não consultava e a hora porque foi citada vai consultar e empieza a estudar finalmente es la Biblia, ¿no? el Nuevo Testamento principalmente, que es fundamental conocer, es bueno que la gente conozca. Muy bien, Carlos, y por último, una valoración sobre el Congreso, ¿qué te parece? Bueno, magnífico, sí, magnífico, se va profundizando. Tenemos naturalmente una situación hoy económica que es difícil, y, no tenemos tanto público como nos gustaría tener. En el pasado no hemos tenido más gente, eh, pero se comprende la situación e está transmitido por internet, sabendo que muita gente está acompanhando por internet, isso é magnífico, graças a Deus que hoje temos esta ferramenta magnífica, porque a gente não tem que gastar seu dinheiro ou deslocar-se, mas pode acompanhar o que está ocorrendo e o importante é que os conceitos cheguem. Também eh, a qualidade de, dos trabalhos sempre se privou para que fosse boa, os expositores com, com a qualidade do trabalho, naturalmente, pero se observa que se está ampliando a quantidade de pessoas que hablam, isso é es muito importante, e também eh, a capacidade de compreensão do público em certos temas já se vai sendo bastante mais ampla, e, ou seja, os, os congressos estão dando resultado, é uma coisa muito importante, e, e nisto também há que ver para que público nós estamos dirigindo, porque muitas vezes vêm os espiritistas naturalmente e então, porque é um congresso e não tem um compromisso de estar, de ser visível e tal, vêm pessoas que não são espiritistas e travam contato por primeira vez. Em el congresso anterior, falamos com várias pessoas que estavam por primeira vez assistindo a uma, uma atividade espírita. E neste ano não tivemos esta oportunidade de encontrar a alguém, salvo uma pessoa que fez uma pergunta e viu que eh, sou espiritista, sou salvadora, sanadora, però aí isso é uma pergunta muito interessante e lhe dimos la bem ¿no? porque o Congresso também está para isso. Então, valoro o Congresso como algo muito positivo, de uma integração cada vez mais ampla. Hemos visto grupos que às vezes estão um pouquinho alejados, mas que por eh, a questão de ir repetindo os congressos, repetindo os encontros, já está mais cerca. Isto é magnífico porque temos que ter esta união de los espiritistas para que seja uma casa unificada, não? Porque de Jesus que é uma casa dividida em si mesma, ela é rue, não? se rompe, se, se estropeia. Então é importante estar unidos e, e os congressos estão promovendo isso também, que creio que é um, um logro muito importante, e agregando sempre novos grupos. Que os grupos que se criam sepam que são muito bem-vindos que há que multiplicar os grupos espíritas, não? tanto em Espanha como em todo o mundo, y, pensamos que los congresos incentivan también además de otras actividades que son necesarias. Muy bien, Carlos, pues muchas gracias en nombre de la redacción del Grupo Villena, de, la redacción de la revista Amor, Paz y Calidad y de mis compañeros. Muchísimas gracias. Agradezco yo por la oportunidad y deseo muchas felicidades y bastante trabajo, que podemos seguir <laughs> trabajando siempre. Muy bien, muchas gracias.